Music by body Brothers Singer Raju Comedian કરવો ગજ બને ગણા રૂપાળા લાગો ગોરી ધકે વો સજન સોવે લારવો ગજ બને ગણા રૂપાળા લાગો ट्रैक्टर जोंडियर लिया न ने पकड़ लो ते पार्टियों ने मेरी रेजा तोड़ो सरपट खातो दौड़े ने पकड़ लो ते पार्टियों ने मेरी रेजा तोड़ो सरपट खातो दौड़े राती वासो ले वसा या तो मार गए चौधरी तो यारी ढाणी कई जे राती वासो ले वसा भले गवाड्या नित आनंद नी बजे मन में थोड़ो धीरज राखो उतरो नी गजबन मारी तेजा जीरा दर्शन करने आपा चाला धीरे उतरो नी गजबन मारी तेजा जीरा दर्शन करने आपा चाला प्यारा वो न बल बने छोका लागे